Thank <laughs> you. 堂的餐厅呢？ 哎哎，不要对我的，这只超贵。 很多老板娘从日本带回来的小东西哦，你看这里。是这集中烤，我集中。 有，对，长这样，很 Q，少女心爆棚，我已经各种各种少女心呢，哇，也就是就是御宅族，御宅族会喜欢的东西。然后你的名字呢？你的名字？少女心爆棚，你不懂我的少女心。 说他是吗？ <laughs> 我真的不懂。好可爱哦！你狗狗控，好了？还有厚道系列的哦，在左边。好，餐具要自己拿哦，在这里。餐 送上我们家可爱的咪咪，哇有。刚刚发现了一件事情，送他的时候。